LibreOffice Math-ৰ কথিত টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলত আমি মেট্ৰিক্স কেনেকৈ লিখিব লাগে তাকে শিকিম আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট আখৰ সাপেক্ষে কেনেকৈ সমীকৰণবিলাক এলাইন কৰিব লাগে শিকিম। এইটোৰ বাবে আমি প্ৰথমে ৰাইটাৰ ডকুমেণ্টটো খুলিম যিটো আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। সেয়া হৈছে math example1.odt আপুনি তাত ম্যাথ ব্যৱহাৰ কৰি আমি লিখা সূত্ৰবোৰৰ সকলো উদাহৰণ দেখিবলৈ পাব এতিয়া আমি ডকুমেন্টৰ শেষৰ পেজটোলৈ যাম আৰু নতুন পেজ এটালৈ যাবলৈ কন্ট্ৰোল এন্টাৰ ৰবাম ইনসাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰি ম্যাথ কল কৰা যাওক আৰু তাৰ পিছত অবজেক্ট আৰু তাৰ পিছত ফৰ্মুলাত ক্লিক কৰক গণিতত এটা ম্যাট্ৰিক্স হৈছে সংখ্যা বা চিহ্নৰ এটা আয়তাকাৰ সজ্জা যাক এলিমেন্টস বুলি কোৱা হয় মেথৰ মেট্ৰিক্স আৰু এলিমেণ্টবিলাকৰ শাৰী আৰু স্তম্ভ বুজাবলৈ বেলেগ বেলেগ মাৰ্ক আপ আছে মোৰ ইতিমধ্যে উদাহৰণবোৰ লিখা হৈ আছে গতিকে সময় বচাবলৈ মই সেইবোৰ কপি কৰি পেষ্ট কৰিম এই ম্যাট্ৰিক্সটোৰ দুটা শাৰী আৰু তিনিটা স্তম্ভ আছে আমি ফৰ্মুলা এডিটৰ উইন্ডোত ম্যাট্ৰিক্স মাৰ্কআপ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাত এলিমেন্ট বিলাক মাজু বন্ধনীৰ মাজত যোগ দিম মন কৰক যে এটা শাৰীত থকা এলিমেন্টছ বিলাক এতিয়া এটা হ্যাশ চিহ্নৰ দ্বাৰা পৃথক হৈছে আৰু শাৰীবিলাক দুটা হ্যাশ চিহ্নৰ দ্বাৰা পৃথক হৈছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা মেট্ৰিক্সটোক আবদ্ধ কৰিবলৈ সৰু বন্ধনীৰ ব্যৱহাৰ কৰক এতিয়া মন কৰক যে ব্ৰেকেটবিলাক সৰু আৰু ইহঁতে মেট্ৰিক্সটোৰ সকলোবিলাক এলিমেণ্ট পূৰাকৈ আৱৰি ধৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰ আকাৰৰ সমান আৰু সেয়ে সিহঁতক মেট্ৰিক্সৰ আকাৰৰ সমানকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি এইটো সমাধান কৰিবলৈ আমি লেফ্ট আৰু ৰাইট শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ ব্ৰেকেট বিলাক আকাৰত ডাঙৰ কৰিবলৈ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰাৰ ঠিক আগতে লেফ্ট আৰু ব্ৰেকেট বন্ধ কৰাৰ ঠিক আগত ৰাইট দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত উদাহৰণটো মই কপি আৰু পেষ্ট কৰি লওঁ গতিকে 4 বাই 1 matrix এটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে দেখা যাব Writerৰ ধূসৰ বাকচটোত আকাৰ সালসলনি কৰিব পৰা ব্ৰেকেটবিলাক মন কৰক মেট্ৰিক্সটোৰ বাবে মাৰ্কআপটো স্ক্ৰীণত দেখুওৱা ধৰণৰ ইয়াত আমি সৰু বন্ধনীৰ সলনি বৰ বন্ধনীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মেট্ৰিক্স মাৰ্কআপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো আকাৰৰ মেট্ৰিক্সবিলাক লিখি উলিয়াব পাৰো এতিয়া আহক আমি ম্যাট্ৰিক্স যোগ কৰিবৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ লিখি উলিয়াও ফৰ্মুলা এডিটৰ উইন্ডোখনত আমি এডাল নতুন ৰেখালৈ যাও আহক আমি এন্টাৰ কিটো দুবাৰ দবাই দুডাল খালি ৰেখা যোগ কৰিব পাৰো প্ৰথমে স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে 2 বাই 3 ৰ দুটা ম্যাট্ৰিক্স উদাহৰণ লিখি লিখিলো আহক ইয়াৰ পিছত যোগ কৰা বুজাবলৈ দুয়োটা মেট্ৰিক্সৰ মাজত এটা যোগ চিন দিয়া যাওক এইটো কৰিবলৈ আমি মাত্ৰ ৰাইটাৰৰ ধূসৰ বাকচটোত থকা দুয়োটা মেট্ৰিক্সৰ মাজৰ খালী ঠাইত ক্লিক কৰিলেই হল মন কৰক যে ফৰ্মুলা এডিটৰ উইণ্ডখনত দুয়োটা মেট্ৰিক্স মাৰ্কআপৰ ঠিক মাজতে কাৰ্জাৰডাল প্ৰতিস্থাপিত হৈছে এই দুয়োটা মেট্ৰিক্সৰ মাজত যোগ চিনটো টাইপ কৰক গতিকে সেয়া হৈছে যোগচিহ্ন ইয়াৰ পিছত শেষত দীঘল খালী ঠাইৰে সৈতে সমান চিন যোগ কৰা যাওক আৰু সোঁফালে যোগফল হিচাপে তিনি নম্বৰৰ মেট্ৰিক্সটো দেখা যাব মন কৰক যে আমি আমাৰ উদাহৰণত গ্ৰীক আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে দুটা মেট্ৰিক্সৰ এয়া হৈছে যোগফল আহক আমি এতিয়া আমাৰ কামখিনি ছেভ কৰো ইয়াৰ পিছত এটা মেট্ৰিক্সক এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি চাওঁ আহক আমি এটা 2 বাই 3 মেট্ৰিক্স লিখিম আৰু তাক সাৰিৰে পূৰণ কৰিম আমি প্ৰথমে মেট্ৰিক্সটোৰ পাছত 4 টাইমছ লিখিম এতিয়া মই ফিউত মেট্ৰিক্সটো কপি কৰি পেস্ট কৰিম শেষত দীঘলীয়া খালী ঠাইৰে সৈতে ইকুৱেল টু চিহ্নটো লিখোৱা হওক মেট্ৰিক্স উৎপাদকটোৰ পিছত মই মেট্ৰিক্স উৎপাদকটোৰ বাবে মাৰ্কআপটো কপি আৰু পেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে সেইটোৱেই হৈছে এটা 2 বাই 3 matrixক এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পোৱা পূৰণফল এতিয়া আমি matrix বিলাকক font আকাৰ alignment বা স্পেচিং বাছি লৈ format কৰিব পাৰো উদাহৰণ হিচাপে স্পেচিং বাছি লোৱা যাওক সোঁফালে থকা ড্ৰপ ডাউন শ্ৰেণীবিভাগৰ পৰা আমি matrices বাছি লওঁ আহক আৰু লাইন স্পেচিং 20 শতাংশ আৰু কলম স্পেচিং 50 শতাংশ লৈ বঢ়োৱা যাওক ওকে ক্লিক কৰক ম্যাট্ৰিক্স বিলাকৰ আৰু সিহঁতৰ এলিমেন্টস বিলাকৰ মাজত কেনেকৈ সঠিকভাৱে খালী ঠাই যোগ হৈছে মন কৰক ফাইল আৰু তাৰ পিছত সেভত ক্লিক কৰি আমাৰ কাম সেভ কৰোৱা হওক এতিয়া আমি দুটা বা তিনিটা সমীকৰণ লিখিবলৈ ম্যাট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু সেইবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আখৰৰ শাৰীত এলাইন কৰিব পাৰো উদাহৰণস্বৰূপে আমি একে সময়তে দুটা সমীকৰণ লিখিব পাৰো আৰু সিহঁতক ইকুৱেল টু চিহ্নৰ সৈতে এলাইন কৰিব পাৰো এতিয়া আহক আমি স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে এযোৰ সমসাময়িক সমীকৰণ লিখো মন কৰক যে সিহঁত ইকুৱেল টু চিহ্নৰ সৈতে ভালকৈ এলাইন হৈ থকা নাই গতিকে আমি ইয়াত সিহঁতক এলাইন কৰিবলৈ মেট্ৰিক্স মাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি সমীকৰণটোৰ প্ৰতিটো অংশক ভাগ কৰি পেলাব পাৰো আৰু সিহঁতক এটা মেট্ৰিক্সৰ এলিমেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰো ইয়াত টু এক্স এটা ভাগ ৱাই এটা ভাগ ইকুৱেল টু চিনটো এটা ভাগ ইত্যাদি এণ্টাৰ দুবাৰ দবাওক মাৰ্কআপটো কপি আৰু পেষ্ট কৰক আৰু এনেকৈ নতুন মাৰ্কআপটো স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে দেখা যাব ইয়াত আমি ম্যাট্ৰিক্স মাৰ্কআপ ব্যৱহাৰ কৰিছো সমীকৰণৰ প্ৰতিটো অংশক এটা এলিমেণ্ট হিচাপে গণ্য কৰিছো আৰু সিহঁতক হেশ চিহ্নৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিছো আমি দুটা সমীকৰণক পৃথক কৰিবলৈ ডাবল হেশ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছো গতিকে এয়া হৈছে সঠিকভাৱে এলাইন হৈ থকা এযোৰ সমীকৰণ আহক আমি অইন এযোৰ সমীকৰণ লিখো ধৰা হওক ইকুৱেল টু চিহ্নৰ সোঁ আৰু বাওঁফালে সমান সংখ্যক অংশ নাই স্ক্ৰীণত থকা সমীকৰণকেইটালৈ মন কৰক যে সিহঁত ইকুৱেল টু চিহ্নৰ লগত এলাইন হৈ থকা নাই সিহঁতক এলাইন কৰিবলৈ মাৰ্কআপটো পুনৰ লিখি উলিয়াও আহক এণ্টাৰ কীটো দুবাৰ দবাওক মই মাৰ্কআপটো কপি আৰু পেষ্ট কৰিছো গতিকে ইয়াত আমি ইকুয়েল টু চিনৰ সোঁ আৰু বাওঁফালে থকা অংশবোৰ এলাইন কৰিবলৈ ক্ৰমে এলাইন আৰ আৰু এলাইন এল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নিখুঁতভাৱে এলাইন হৈ থকা এযোৰ সমীকৰণ তেতিয়াহলে এয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা কাম দিছো টু ইণ্টু থ্ৰী মেট্ৰিক্সক 3 into 1 matrix are puron kori boloi podokhep homo likhi uliok. Formatting bihar kori font, akar, or spacing hal koloni korok. Tinizur homikoron likhi uliok. Equal to sin hapeke homikoron to align korok. Ekinite amar LibreOffice method matrix aro homikoron alignment bihoyok tutorial or on toporise. Somukoi ami tolot dia bihoy keta hikiluk. এটা মেট্ৰিক্স লিখা আৰু নিৰ্দিষ্ট আখৰ সাপেক্ষে সমীকৰণসমূহ এলাইন কৰা স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট হৈছে টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ অংশ যিটোক নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনে I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে সাহায্য কৰিছে এই প্ৰকল্পত সহযোগ কৰিছে এই বিষয়ত আৰু অধিক তথ্য এই লিংকটোত উপলব্ধ এই পাঠত প্ৰিয়া সুৰেশ ডেচিক্ৰু চলুচনছে বৰঙণি যোগালে আৰু এয়া ডেসিক ৰিজলিউচনছে এই পাঠৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো অংশ গ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ